алпыс бес нөл алты ұлттық ұландарына алғысымыз шексіз рота командирлеріне осындай әскерлерді осындай сарбаздар тәрбиелегеніне біз бүгін сатып алған автокөлігіміз аяқ астынан өртеніп кетіп ең алғашқы көмегін берген ұлттық әскери сарбаздарына мың алғыс сонау өзінің отырған отанында отырған ата аналарына көп көп рахметін айтқым келеді сондай ақ сарбаздардың командирлеріне рахметіміз шексіз